Ось. Ось товстеньке. Блін. Ну, так Ну, не знаю, видно чи ні. 5 сантиметрів. Ну от саме основне, що хотів показати. Десь, десь, десь, десь. Ось. Ось, ось, ось, ось. Тут видно, що чепорець раз щипнув і Зупини, забуксував на ремнях, ремні в мене не натягують спеціально, хай краще забуксує на ремнях. Блін, ну, зараз десь далі. От, ну, від 10. Ага, так не видно. І так не зовсім камільфо. Ну, десь отак приблизно. Блін, зараз.